la ambasada din Milano, acolo mi-au spus că, uite, nu ești român, nu puteam nimic face cu pașaportul moldovenesc. Nu mai eram român, că deoarece nu mi-eliberez alt pașaport. Nu pot să nici faptul că 5 ani am fost româncă și m-am, declarat ca cetățean român și figurez la doi voi în bază de date. Dați-mi voi să, să obțin ceea ce îmi dați, din inițial ce mi-ați dat dreptul, dați-mi până la capăt. Cetățenia română n-am, n-am cerut-o pentru a-mi face unul interes sau ceva. Adică eu permanent m-am declarat ca cetățean român. Când am aplicat, am spus, ok, iată, tatăl meu e român, eu aveam 14 ani, dați-mi certificatele, ca, mă rog, româncă. Și mi-au dat tot, mi-au arătat lista, ia că trebuie să aplici, ia că care, care e lista. Astea sunt toate, adică nu mi-au spus nimic de o declarație din partea părinților sau că ceva lipsește, absolut nimic. Cum nu m-am primit pașaportul, m-am dus în străinătate, la învățătură, am primit uh, uh acces, adică m-au acceptat la studii universitare și am plecat în, uh, la Milano. Acolo am primit bursa de studii ca fiind cetățean român, uh, cartea de identitate italienească, toate documentele peste tot absolut figuram ca româncă. Timp de 5 ani, cât am stat acolo, mi-am creat documente, mi-am creat viața și tot ce am creat pe baza niște documente care, nu știu, sunt date eronat, cum ei spun, când am, să primea 5 ani, de acum a expirat pașaportul și am zis, ok, da, să-mi prelungesc pașaportul să mă duc acasă în vizită. Și mai ales că sora mea năștea și a spus, ok, super, e o vacanță. Și cât așteptam atunci vreo câteva luni, tot vedeam că, adică nu știu, prea tare se întind, îmi pare ceva straniu. Și am întrebat, ok, ce se întâmplă? Și mi-au răspuns că, uite, nu ești român, nu putem să spunem nimic, că noi nu suntem în gradul de a da așa informații, dar apelați la Autoritatea Națională Cetățenie, Departamentul General Pașaport și eu îți vă spun ceva. Prin Autoritatea Națională Cetățenie ei mi-au spus așa niște declarații vagi că iată așa situația, tu nu ești cetățean român, aplică la redobândire și de acolo să vedem cum mai departe facem. Și zic, ok, am pregătit dosarul, mai târziu am pregătit și dosarul, am aplicat la redobândire, dar în final nimic, la nimic nu ajungi. Și acum ei de încep între dâns și nu știu cum ping-pong. Autoritatea Națională Cetățeniei, cu Departamentul General Pașapoarte și toate instituțiile, ei între ei nu știu cum, nu, știu, nu pot să clarifici care devine. Eu atunci când eram, când am dat problema asta, eu pur și simplu eu nu știam cum să mă unesc cu oameni, eu nu știam cum, eu strigam, eu eram singură, un copil, spunem, o tânără. Nu avem contact cu nimeni care au problema asta, nu știam cu cine să mă conectez. Eram între trei state, Italia nu putea să facă nimic, că cine ești tot, că adică eu nu te cunosc, eu am, am probleme mele destule. România, care ei sunt tot ping-pongul ăsta neclar, și Moldova, care a spus nu putea să-mi deschidă viză, care, păi, și vrei. Și eu am fost, pur și simplu, între trei țări. Eram eu și niște autorități undeva departe.